다시 들리 다링한조 아니 니에가라 폴 di tsawe ta kashi gi ni gara do ne kashi gi na gara kashi negro to dekhi si negro to tat mandala leta yimi kali ni mo do mo n i a g a garo to dhire sa ani teru to negro to lesi UK border, New York ta Canada ki border ta tete yue. Ani tangu New York ni chu mota tang lehi. New York ni diba do chu se dun dun le chega skor gu do. Ani lega ani ni Niagara Fall ti tae du ani anda teni du sta du ari ni pa Canada chola Fall ti pa za du du. Tino anzo ti Fall ki top chola te shaa.

ngā tsu tānda tē pā fēlō lai tē, 아니 pā 아니 lai tē isi 샤르란 lā yu. Ani āo tē rē, ani tā rē sāgān tānda shērī rān lai tē tē yī, ani tirta teni fol tindesh tongudu ani tanda pike la tanda shari tan na ishta ti tanda kenata nanglo lo re ani kenata ki shari tan dire khunzu ni ani chu fol pe yabu tongsa re teni pa tinde do shari sha a tinde re ishte tada okay 어떤 데 대해서 아니 다다리 캐나다 직도 아니 레시 칸데도 아니 진짜 오 아니 Thank